как знала, как ты их выудил? Я положила на самое дно. Они в пакете лежали. Вот это у нас тут все понаприходило, по... мы позакупались. Гешка! Каждый раз, каждую неделю вот это все происходит, а? Ты резиночный пожиратель. Ну, какие вкусные резинки. Эх, я не успела вовремя прийти, когда ты их там вынимал. Я их положила на самое дно сумки, думала, он их не найдет. Нет, нашел. Шебуршит, шебуршит, пришла, смотрю, вытащил. Эй, вкуснямба? По вкусу похоже на ластик. А мне дашь? М? Мне дашь резиночки? Ой, само то, да? Помуслякать-то, какая прелесть. М, какие классные. Гешка, они все равно твои будут, только давай сразу всю пачку не сжирай. Да? Ой, мурлычет, он думает, я с ним играю. Эх ты, эх ты, грызун. Так, ладно. Заберем, пожалуй. А то... Так, телефон у нас в расфокусе страшным, конечно. Гешух, давай. Давай я заберу, иначе они не выживут. Даже до завтра. Давай, все. Нет, я думаю, он не отдаст. <laughs> Если бы я не пришла, он их, наверное, сейчас сгрыз бы здесь. Дё, дё, дё, дё, дё.